चौदह फरवरी का नहीं हमें तो अट्ठारह फरवरी का इंतजार है वेलेंटाइन डे का नहीं महाशिवरात्रि का इंतजार है हर हर महादेव